Satan. minggir lo menonton minggir gue tadi yang minggir aja di top noise aku tuan rumah Kubliak, kubliak aqui é atrás.

Yeah. Yeah. Thank you.